Buenos días mundo, es 8 de agosto, son las 7.34 y estoy yendo al colegio. Eh, empiezo hoy, estoy algo nervioso porque es la primera vez que empiezo en otro colegio, porque siempre he estado en el mismo colegio toda la vida con por lo menos algunos amigos, bueno, con todos mis amigos, y en otro idioma, en un sitio que no conozco y todo, pues estoy un poco nervioso, pero bueno, supongo que irá bien. Os contaré cuando termine las clases porque no puedo grabar dentro del colegio, pero grabaré el colegio por fuera. Hola, es 12 de agosto y es viernes. Hemos acabado ya la primera semana de colegio. Está aquí Jordi, que es, sus padres mexicanos y habla español perfectamente. Y que Regan está conduciendo, la hermana. Vamos a cenar o haré otro vídeo sobre el colegio, las primeras impresiones y así. Ahora hemos venido aquí a este... Es como una, es una iglesia, pero tiene por detrás una parte que es como un club para los jóvenes o no sé qué. Y hemos traído a Jordi a... O sea, él es mexicano, pero tiene un nombre catalán. Es algo raro, pero bueno. Y no sé por si os lo habéis preguntado, preguntado o algo. Pues lo podéis ver de fondo, que tiene una banda, un grupo musical, que se llama Normal Normans, que tienen ya canciones en Spotify y son, son increíbles. O sea, les acabo de escuchar, veréis un vídeo ahora y es que tocan increíble. I Hope you see my face That you be reminded that for me It isn't over I know, I know When I come to man passion won't believe me It's so, it's so Hard to think that she don't see what I see Every time she asks me do I look okay Wait, the top is Hola, hola. Jordi. Mira, sube, estoy grabando. Jordi, for el blog. O sea, por, por porque te hablan inglés. Ah, que es su cumpleaños, felicitar. Bueno, no, o sea, no sé cuándo subiré esto. Oh, God, he's not <laughs> y nos vamos a bañar ahora en la piscina. Oh. Estamos muy emocionados, no sé por qué. Adiós, venga. so. Can we all jump in together? Same time? Come oh. closer. Uh, you uh, can jump in too. No, wait, not yet, not yet, not yet, not yet. Three, two, one. Hey, remember when you pushed me in and I scraped my ankle? Uno, dos, <laughs> tres. oh my god.